Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan. Subscribe dulu nak no, bagi. Kalau nak klik animasi kita hot ha, serunya. Maka tuan Menteri Tidewi yang calek mata kepada isteri muda mengajar sama menanggulah juga sesok dukung wanita pun cita nebrahi hujah kau jengi panas panas maka tuan petri manya murah ambillah juga di dalam kayak berkata buti mata tuan menteri Cidewi bubuh di dalam kayak Cina aku ni nak tahu ya pula dari patah yang laut anak guru yang muda-muda dari buti timur pulau mula tahu ke pula buti mata tuan menteri Cidewi di dalam kayak Cina tu ni di tempat kolang kolik pulau naro lagi pula pengasuh Pak Orang eh pengasuh Ku Apa iya Ada lep belakang ni Apa sama eh Ada leh Oh tak berperuk eh Sama Mata muka kena colek Kau mocik kena colek Mocik Mata muntiok abai buat apa Mata abai ngos Sadak you Aduh Sadak you gambar dia Biar Aku tak tahu aku dengar budak kata Ha, tu dia Abe Sain. Abe Yo. Ada. Abe Ma. Oh, Jangan tiok lah juga penghantar tiga orang. Kita tak boleh dah duduk sini. Marilah juga kita berjalan ke dalam hutan cerai bukit buka gunungan ni. Tak boleh kita duduk. Sebaik kita duduk tentulah juga kita mati. Ambo ni gak mata molek tak lapuk dah. Orang lain bini juga tawak nyanyi kepada tua sini. Itu jalan mana dia? Nak sapa dalam hutan ya. Lepas tu kita ni sudah sapa dah dalam hutan. Tepat pun tatu kepada Ken. Pun tu ada kudu. Hari ni mocik tu hantri si Dewi letih sorok badai. Sebab dia ni sapa bulan nak beranak esok karang dah. Lepas tu kita tiga ni Siapa dia jaga Siapa dia tidur Tak cakap kita sebab kat jaga belakang kita tiga orang ni Ah kita kira set tu eh Siapa dia tidur dulu Kita gila Gini Meletak undang-undang saya Biar meletak Meletak Ah ha, Mula-mula ni kita kata ke Amor tidur Apa ha, pasal dia dulu kita gila Lepas mau tidur bayar dengan memak jaga Ha kita gila. Patut mau tidur, abe mak abe jaga pula. Ha. Patulah baga mau tidur, abe mak abe jaga. Ha tak kena sai. Gila-gila semua mu nak tidur aku tu gila kan nak patut tidur. Dengar kau dulu. Kalau dulu dia. Ah, Hal tak ada nak boleh sai. Mula-mula ah, mau tidur. Ah mau tidur. Lepas mau tidur, abe mak ngabeyoh jago. Ha ya lah kita kita, kita gile. Abe mak ngabeyoh jago, amo ah, tidur. Ha? Amo ah, tidur. Abe abe mak ngabeyoh jago. Ah, gak lah wayo saya mano pak aku tidur jago semacam ni. Oh, kadung tidur. tua Tujuh kali bokok, tujuh kali betul Penghasil ke tua, apa kau penghasil? Macam mana aku sini? Kamu diantara berkata-kata Wajah nyemuruh, arnu nyemase Pucat dengan tubuh, layu dengan badai Tidak kulit, berjalan aja kau akan telan Sekitis-sikis, berjalan dengan suara jari Mencari ke para lagi, ke tua apa raka? Tuiku maraja nama kau putih, tuiku ya. Tidak tuiku sore jadu gusing pati pusing cukupku aduh hari tua apa doko jadi kamu tahu di kami kan sebagai pusing pati tahu tuaku pikiran tuaku separuh menjadikan sasaran gila kamu tahu penyakit hari tua apa doko begini tuaku maga jenis meko putih sabaklah juga penyakit tuaku terjadi Mono tuaku tuam Tri Dewi tidak seperti bono ludo aduh pengasuh itu apa dogo Oh ya bangga para kini kami sabar di wajah yo sabar di wazali kalau waktu itu wazali utama kami bayar mah utama budi kami bayar budi utama lu kami bayar dah kalau lagi pengasuh itu apa dogo ya sobagu bono tu ikut tuam tri tri dewi mato tak napok doku dengan semua Nyawa Azoli kepada isteri muda Ayuno Tuai Kemaraja Seramu Tuan Petri Maya Mahura Colik beti mata bono tuaiku Bubuh di dalam kejin aku ni Aduh, masuk orang tua bodoh Sabarlah juga kami tak boleh tidur beradu aku sini Hai sangat benar kami boleh waktu Cuma dua benda lagi sama lelah Prabu Jaya Jadi bono kami Tuan Petri Sri Dewi Pengasang itu apa dogo? Mata tidak nampak dan nyicalek kepada istrimu dan celaka maracus kamu. Benar tu iku mengajar ni kau putih. Aino tu iku mengajar seramu ni gak tak ada agola. Okey lah pun bu, bu istri dua juga. Tak siapa buat zoling pada kaya tua begini. Macam mana kita nak buat pengasuh kaya tua pada apa? Macam mana pengasuh? Begini tu. Kau kicu pula dengan bono tu ikut tuan Tri Sidewi. Hari ini patin royak pada Jika Jikalau tak dapat Buka mah, buka perut Jalur mah, jalur perut Tentulah juga Buti mata Bona aku tuan menteri cilewi Tak boleh ku Aduh, pengantar ketua apa dah kau? kamu berkata apa kena-kena dengan buka mau buka perak jalan mah jalan jalan perak apa dengan sebab apa dengan kanda apa dengan cerita asal dulu tak kalau mula pengasar itu apa dah kak Buti mata bonda tu aku tuan menteri dewi di dalam kenjen aku ningku Benar Sudah tahu di tempat kolam kolik Pulau naro Lepas tu Nyo makai kepala kan ikan putih sisi rumah Ikan putih sisi rumah makai putih bontak bonda kami tuan menteri dewi. Benar tuiku. Lepas dia makan beti mata bono tuiku setilewi. Tuiku kena ambil lah juga buka mah buka perut jalan mah jalan perut. Kalau tak boleh buka mah buka perut jalan mah jalan perut kaku. Tak boleh lah nak ambil ke putih sisi rumah jadi makan putih mata bono tuiku tertidewi. Aduh bang Antong itu apa dah kau? Buka mah buka perut jalan mah jalan pego di mana mana tu sini kami no bangga kami tak kamu lagi menolak berita eh haji lulu dan hati remur dan di dalam ada lagi masa itu apa raga jalan mah jalan pego duduk lagi tapak tangan di wabah antara guru agung Buka mah buka pego tu jika tu aku tak koyak patik no dan patik no agono tentu dewa bantara guru tak bui dengan semua, tu aku koyak nama patik ngogu bui tapi ke bila tu aku buka jalan mah jalan perok Kena beringat ku Beringat apa? Beringat apa? Buka mah buka pegak boleh beringat apa? Bukan sakit tu apa dah Beringat tengok putus sorak Kalau putus sorak Nyanyo lah puak kita, saya kita, sobat kita, rakyat kita sore kena bunuh Putus dua orang kena bunuh, putus tiga orang, tiga orang kena bunuh Aduh, bukan sakit apa dah kau Tak guna dah fikir benda tak pernah sabar ikut dia lah putu tak pun cuba aku, aku tak rela hari ni asal boleh pokok mah kau perak jalan mah jalan perak Selalu tu ikut naik, ambil dah kata nak goro kau kenge soalnya bono tu am tri dewi tu kalau tu ikut nak gejupo apa boleh tak si jupo apa boleh biarlah juga kami tanya orang jupo apa dah dulu kalau kamu kata naik, kami naik kalau kamu kata suki jupo bono kami jupo bono gini ku benar. Jumpa lah bono tu ikut sendiri takut di dia sore ni ke tak boleh kita patah lagi buruk baik cermin lawan dia bono tu aku takut ada dia ikhtiar aku jalan lain dia takut mati kayak jatuh dia sore tak apa ketua baru kami jumpa lagi bono kami tuan teri sidawi lagi hari ni Maka maka jenuh putih. Pikir tak kenal kamu tak sapa. Dengar kata-kata itu apa dah ke? Jelma di tempat pun Tuan Menteri tidak dengan serta merta lagi. Blah.